然好拿咖啡的刀，趁早解决。Hello，Hello。 大家好，大家好，大家好，嗨嗨嗨！老干部，对我就老干部没错，我就老干部。 啊，我现在吃饭。我现在吃饭。 不卡呀，卡不卡？卡不卡呀？卡不卡？啊，什么叫？什么叫我又在吃饭呀？真是！不卡就好，不卡就好啊！ 就之前，呃，回老家了，然后家里出一点事儿，然后看见你们在郑东拍到我的那个图片了，吃包子那个，谁拍的？ <laughs> 你们真可以啊，真可以，吃个包子怎么了？怎么了？吃个包子？ 人为什么这么少的人？啊，最近最近天在换季，然后你看我脸，第一是换季，第二是北京的那个柳絮，我的天呐，睁不开眼，我还对柳絮过敏，然后就起的都是小红疹，然后最近我的牙也坏了，就牙疼嘛，牙也坏了，然后我的眼，呃，是最近。 有点熬夜啊什么的疲劳，然后得了炎症，反正一身的病，哎，然后我也我我我也没有我也没有化妆，对我我都我都不化妆的，是吧？我都素颜上镜了，大家别嫌弃我啊，么么哒。 对，我是那种特别容易过敏的皮肤，然后还特别水肿。嗯，素颜帅吗？当然了，素颜超级帅。我很少化妆的，除了去拍那些杂志啊，或者是拍剧啊什么的才化妆的，其他根本就不化妆。我是最近才学会化妆的。 就因为这两天不是有活动嘛，然后皮肤在过敏，然后就和别人学了化妆怎么化，画，人也不是那么难啊。我看好多好多粉丝跟我说，今天晚上看不了我直播，你们在上课吗？不放假吗？五月一？ 唱歌不太好。哎呦，我刚才卡掉了。太多了，多少人呢？ 嗯，吃饭了啊。 我的梦想就直播吃饭，啊，不是梦想是，以后一定要干的一件事就直播吃饭。呃，今天叫我唱歌的人呢，我就就算了啊， <laughs> 我唱歌什么水平我也，我也知道，我也有自知之，我我也我也是有自知之明的人，对吧？挺难听的，你们你们也别听了啊。 跟我慢慢练，跟我慢慢练，好不好？还有十年呢，没事儿。签唱会也不是签唱会，演唱会，演唱会，十年后，十年后，在苏州开演唱会。如果到时候有人听的话，我会去开， <laughs> 我会我会全国呀，全世界巡演都可以啊，没问题啊。 我在吃，我在吃饭呀，我在吃什么？对了，不要截图啊，不要截图。 我的嘴，你们看一下是很小的，但是呢，里面特别大， <laughs> 就是一个吃货必备的。那在外边吃饭，我在直播，别人把我当成神经病。 吃饭香吧？所以为什么要开我我我想开直播吃饭，就是因为这样，我吃饭特别香，很多人都这样说。 羊包袱是什么呀？我要问我能吃吗？羊包袱。 我不是饿了好几天了，我吃饭就这样。我最近牙坏了，这边，这边这个牙坏了，特别大的一个洞。现在我只能用这用这边嚼，然后明天我去看牙。哎呦，再不看，老用这边嚼，这边会会变大，会不一样。 然后就不是你们的校草，就变丑，你们都不要我了。啊，包子，包子是那个一个便利店的，我给忘了，刚太饿了，我天天买个包子吃，当时赶赶火车嘛。 不是智齿，就让了个洞。蛀牙，蛀牙。屋后群。 我不知道他什么圈那是。